Hey babe, how you doing? I'm good. Where are you? Are you at the office? I've been waiting for you. Yeah, I'm at the office right now. You seem cold. I think the heat is not working. All right, I'll see you soon. I love you. Okay, love you too. Bye. ਹੋ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਕਈ ਸਾਊ ਨੇ ਸਵਾ ਦੇ ਕਈ ਵੈਲੀਆਂ ਨੀ ਬਿੱਲੋ ਛੱਡ ਸੰਗਣਾ ਨੀ ਗੇੜਾ ਗਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾ ਮੁੱਟਿਆਰੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲੈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੀਂਦੇ ਜੇ ਮਸਨ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨ ਲਲਕਾਰੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲੈ ਜੱਟਾਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਏ ਸੋਣੀਏ ਤਾਈਓ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਚ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲੋ ਛੱਡ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਗਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾ ਮੁੱਟਿਆਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੀਂਦੇ ਜੇ ਮਸਨ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨ ਲਲਕਾਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖੁੰਡ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਡ ਬਾਬੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਖਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲੋ ਛੱਡ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਗਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾ ਮੁੱਟਿਆਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੀਂਦੇ ਜੇ ਮਸਨ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨ ਲਲਕਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ thank you so much for watching our video Jatt Jameson ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸਕੁਆਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐਲਬਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡ ਵੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਗਾਣੇ ਲੀਗਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਮਾਰਚ 20 2018 ਨੂੰ so stay tuned thank you so much ਹੋ ਦੇਖ ਲੈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੀਂਦੇ ਵਿਸਕੀ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰ